Je n'ai, je n'ai, je n'ai, je n'ai, je n'ai jamais faim. Tu, tu, tu, tu, tu ne tueras point. L'ennui, l'ennui, l'ennui, l'ennui, ma nuit se dégage. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, si vie, ça compte pas. Raga, raga, raga, raga, Inga à toi. Paris, Paris, Paris, Paris, passe-moi. Oh Marie, Marie, Marie, Marie-moi. Au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, bas, Épargne, épargne, épargne, épargne, épargne-moi. Conflit, confie, confie, confie, confie-toi à moi. Jamais, jamais, jamais, j'aimais sous les draps. Attire, attire, attire, attiré dans la soie. Je ne suis pas l'homme de ta vie, je suis l'homme de la mienne. Et quand l'amour désunit, c'est la haine qui nous tient. Ici si mes ailes se détendent, c'est juste pour voler ton cœur. La vie n'a pas de couleur, mais a-t-elle vraiment un sens? Je suis pas l'homme de ta vie, je suis l'homme de la mienne. Et quand l'amour désunit, c'est la haine qui nous tient. Et si mes ailes se détendent, c'est juste pour voler ton cœur, la vie n'a pas de couleur. A-t-elle vraiment un sens?